嗨，各位晚安，我是吴姐。那今天呢，我要来打十一月份的任务。那今天的任务是龙魔界幻灭级。那之前呢，也都会用速刷的队伍在这边刷房座。那今天呢，我要用这只角色自己一个人来 solo 看看。Go。 这一对呢，火力是蛮够的，所以是，只要颜色凑得起来，应该对面都会死啊！哎。 哎，进不去。那这边呢？我要开个记，转星值把它轰掉。 这边吧。然后这边开奥迪龙。 缺暗珠，那这边我要开一下技能。 后 boss 啊！哎，没有按住。哎，马超是把按转掉。算了，为锁主要是拿来解锁。好，哎，歪了。 就有一串，但应该应该应该，对，应该没问题。刚那个血量扣的有点慢，有点紧张。 <laughs> 好啦，那就这样子，今天影片就到这边啦，大家拜拜。